Всем привет! С вами Валентин и наши очередные видеообзоры по спортивным товарам. Сегодня мы рассматриваем сумку для тэквондо от фирмы Adidas. Данная сумка с очень интересным дизайном, так как она изготовлена полностью из полиуретана со шлейкой, которая э, очень широкая, и будет удобно носить ее на плече или через плечо. Также шлейка выполнена, э, прошита белой ниткой, что напоминает э, пояс от добка. Очень интересно смотрится. Э, лицевая часть сумки выполнена в виде такой вот фотографии, на которой изображены два бойца тэквондо с логотипом Adidas. Качество этой фотографии очень высокое, так как это не просто нанесение какой-то краски, это полноценное фото, которое будет э, служить вам очень долго и не сотрется, так как э, она напечатана именно на полиуретане. Э, все швы очень качественно сделаны, продублированы таким тоже ПВХ вставочкой шлейка хорошо прошита. Такой вот строчкой треугольничком. Прочно держится. Имеет одно сплошное отделение на двух замках. Внутри сумки жесткое дно, которое вынимается, и сумку можно легко сложить. То есть такую вот для удобства переноски. Также это жесткое дно обратно вставляется и сумка достаточно вместительная, в нее поместится кимоно, так и запасные там э, какие-то вещи. В сумке имеется отделение, такой кармашек, куда можно положить что-то отдельно. Сумка изготовлена в Китае, о чем свидетельствует логотип внутри сумки, я не знаю, как будет видно, наверное, нет. Здесь есть такой, такой вот хлястик, ну и денчина. Но качество сумки достаточно высокое в изготовлении. Она явно не будет пропускать воду. Влагостойкая. Не надо переживать, что ваши вещи намокнут. Сейчас э, измеряем размеры этой сумки. Значит, длина сумки 47 сантиметров. Высота сумки 31 сантиметр. И ширина мы замеряем в двух частях, потому что Визуально мне кажется, что эта сумка, даже если вверху расправить, внизу немножко шире, чем вверху. Поэтому в нижней части она 17 сантиметров. И в верхней части, даже если вот взять распрямить, она ну, скажем, где-то 15 сантиметров. Все-таки 2 сантиметра есть разница. Я думаю, данная сумка будет интересна для молодежи и не только. С таким вот красочным, красивым дизайном. С такой сумкой вы явно будете выделяться среди других э, ребят, которые занимаются у вас на тренировке. На этом все. Наш видеообзор закончен. С вами был Валентин специально для интернет-магазина Maximus Sport и BMC Sport Company. Всего доброго, пока, подписывайтесь на канал.